Tika masolo ya Yvette te na miso ya coeur jour to tourner na Yvette wana to banda obeta masolo ba moi Yvette akomi kutu Yvette nde aza na bombi pena ba secret d'etat ozo comprendre et puis Yvette abombi eh et puis Yvette coop naye ezalaka bana poto eh tango mosusu ozo mona pe soki asalaki yango to asalaki yango te biso toyebi te mais abandaki kobeta après alati biso na message na numero ya Brian ndenge akomelaki ye na ndenge azo yebisa ke koyebisa grace te. Ohh atrka na Yvette bo nga na beteli yo te likambo munene bo touti kokutana kutana na beta te ohh na yebisi yo sombele sombele sombele bongo likambo ya grace na bella confirme confirme mama mulopo abi alala na telephone ya grace ba message ya bella ekota ba yoka nzoto malili nakoki ko Tika masolo ya Yvette te na miso ya coeur jour oyo to tournaki na Yvette wana to banda ko beta masolo ba moni Yvette akomi kutu Yvette nde aza na bombi pena ba secret d'etat ozo comprendre et puis Yvette abombi eh et puis Yvette coop naye ezalaka bana poto eh tango mosusu bo mona pe soki asalaki yango to asalaki yango te biso to yebi te mais abandaki ko beta alati biso meme message na numero ya Brian ndenge akomelaki ye na ndenge azo yebisa ke ko yebisa Grace te. Oh abeta na Yvette bongo na beta ela ote likambo munene boye towuti kokutana ekutana na beta te oh nayebiso sombele sombele sombele bongo likambo ya grace na bela confirme confirme mama mulopo abiye alala na telephone ya grace ba message ya bela ekota bayoka nzoto malili nakoki Telo masolo ya Yvette te na miso ya coeur jour oyo to tournaki na Yvette wana to banda ko beta masolo ba moni Yvette akomi kutu Yvette nde aza na bombi pena ba secret d'etat ozo comprendre et puis Yvette abombi eh et puis Yvette coop naye ezalaka bana poto eh tango mosusu bo mona pe soki asalaki yango to asalaki yango te biso to yebi te mais abandaki ko beta après alakisi biso meme message na numero ya Brian ndenge akomelaki ye na ndenge azo yebisa ye ke ako yebisa Grace te. Ohh abeta na Yvette bongo na beteli yo te likambo munene boye towuti kokutana kutana na beta te ohh nayebisi yo sombele sombele sombele bongo likambo ya grace na bella confirme confirme mama mulopo abiye alala na telephone ya grace ba message ya bella ekota bayoka nzoto malili nakoki ko